Наша следующая остановка сегодня за этим полем. Это типография. Мы находимся во дворе типографии, на которой печатали детскую литературу и школьные материалы. Здесь был подземный ход. Когда его обнаружили, его подорвали. Вот такая воронка образовалась. Здание типографии долгое время удерживалось боевиками, за него шли тяжелые бои. Э, сейчас оно зачищено. Здесь всюду следы запустения и разрухи, привнесенные войной с терроризмом. Мы заходим в административное здание типографии. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие арт-техники, то есть всего того, что можно было легко вынести и продать. Это характерная картина пребывания боевиков в каком-либо здании. То, что они не могут унести, уничтожается. Вот дорогое оборудование, которое не было вынесено, оно приведено в негодность. Э, и, а все, что можно было унести, как вот на примере других кабинетов, все вынесено. Благодаря тому, что армия продвинулась стремительно, боевики не успели поджечь готовую продукцию на складах. Это обычная тактика боевиков при отступлении – поджигать все, что горит, для затруднения продвижения армейских подразделений. Оборудование для книгоизданий приведено в негодность. Вид из этого здания открывал великолепную возможность для обстрела продвигающихся войсковых подразделений. Э, да, сейчас. Да, я вижу. причем хорошая студия. Сирийское государство вкладывало большие средства в детское образование. Это образовательный телевизионный канал. В этих студиях снимались научно-познавательные телепрограммы для малышей. Отсюда вынесено все современное оборудование, которое можно было быстро продать. Это все, что осталось от детского учебного телеканала. Как э, бывший сотрудник университета кино и телевидения могу сказать, что государство вложило очень большие деньги э, в образование детей. Здесь видно, что было очень дорогое, хорошее профессиональное оборудование. Вопрос образования для боевиков не столь важны. И все, как вы видите, разграблено. Все, что имело хоть какую-то ценность, вынесено. Все, что не, не смогли вынести, сломали. Вот это суфлер, на котором дети могли учиться работать в студии в качестве ведущих. Все сломано, все разграблено. В этой студии велись съемки, записи учебных детских телепрограмм. Все, что сейчас осталось от этой студии, вы видите. Вот мы видим пособия, которые, судя по всему, уроки анатомии велись. Э, и сейчас это все, все в негодность приведено. يعني البيت على اطلاقه خسائر بالمليارات Вот совершенно непонятно, что боевики могли здесь искать. Здесь, судя по всему, хранился архив детских передач, там еще пленочные, пленочный архив, здесь ВКС, БТКамы. Понятно, что здесь детские передачи, их э, куда-то деть невозможно, с каким-то стервенением просто боевики добивались, и все это Уничтожалось непонятно для чего, вообще зачем. Thank ну, you. Интересное мое личное наблюдение. Мы с солдатами стараемся идти так, чтобы не подставиться под выстрел боевиков, несмотря на перемирие. А о том, что армия держит свое слово, говорит и то, как свободно чувствуют себя сами боевики. В 30 метрах от позиции сирийской арабской армии я снимаю позиции боевиков и жду исполнения обещания лейтенанта. «Снимай, их здесь много ходит». Три минуты ожидания боевик проходит перед позициями армии, не боясь быть убитым. Армия держит свое слово. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Григорий Несторов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.